Me ha matado también. Ahí playa. Sí, empezar a ya lleva mucho retraso. Bueno. Está corrido, asado. Muerto, muerto, muerto. Está ahí. Está ahí. Está ahí muerto. Puta madre, mi eh, ¿Te están reviviendo o no, Betín? Pues no lo sé. Pero eh, si el mirón, Son Están por aquí adelante.